assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan e, revit darsida levellar haqida gaplashamiz ya'ni qavatlar haqida e, qavatlar nima masalan e, bino qurganda u faqat bir qavat bo'lmaydi ikki qavat uch qavat bo'lishi mumkin undan tashqari yer sathi mavjud o'shanda biz levellardan foydalanamiz levellarni oldingi darslarda aytilgandek fasadlarda ya'ni o'sha tarzlarda ko'rishingiz mumkin elevation deyiladi o'sha e, project e, brauzer oynasida e, oynasida elevation qatorida mana oldingi darsda aytilgan aytilgan east north south west elevationlar mavjud undan oldin o'sha oldingi darsda qilgan ishlarimizni o'chirib tashlaymiz xalaqit bermaslik uchun masalan qirqim belgilab turib udalit tugmasini bosamiz okey yana sizlar bilan tars qo'ygandik yana qo'shimcha uni ham o'chirib tashlaymiz belgilab turib delete tugmasini bosamiz okey o'chirib oldik uni daraxtni ham o'chirib tashlaymiz endi endi masalan east elevation ustiga ikki marta bosdim bu yoqda e, oldingi qurgan devorimiz e, shu yerda yana bittasini o'rgatib ketishim kerak e, revit tars revit programmasida e, o'sha modelni xullas oynada nima bo'lgan bo'lsa o'shani yashirib qo'yish mumkin maxda ham bor bu narsa e, bu qayerdan qilinadi ekranni pastki qismida bu qatorda e, revel hidden elements degan buyruq bor ya'ni lampochka ya'ni o'chirib yoqish ma'nosida yashirib qo'yish yashirib qo'ygan elementlarni mana shu yerdan topamiz avval mana qanday yashash kerakligini ko'rsataman devor o'tgan darsda qurilgan devor shuni belgilaymiz hamma devor belgilandi va sichqonchani o'ng tugmani tugmasini bosadigan bo'lsak e, hidden view hide in view degan yozuv chiqadi va o'shani ichida elementni bosamiz ya'ni elementni yashirib qo'yish bosildi yashirildi o'chmadi shunchaki yashirib qo'yildi va pastdagi boya ko'rsatgan e, revel hidden elements deb bosadigan bo'lsak o'sha yashirib qo'yilgan elementlar ko'rinadi mana boyagi devorimiz yana buni ko'rsatmoqchi bo'lsak orqaga qaytarmoqchi bo'lsak o'sha belgilaymiz hammasini yana o'ng tugmani bosamiz bu safar hide in viewni tagida unhide in view degan buyruq chiqadi o'shanda elementsni bosamiz orqasiga qaytdi va boyagini yana ustiga bosib o'chirib qo'yamiz ya'ni lampochkani o'chirib qo'ydik yashiringan narsalar boshqa narsani ko'rsatmoqchi emasmiz demak o'chirib qo'yamiz devor yana qaytdi ho'p endi bu devorlarni o'chirib tashlaymiz bizga hozir levellarni o'rganishda kerak bo'lmaydi udalib ho'p e, mana shu ko'rib turgan chiziqlaringiz level hisoblanadi e, nol to'rt ming bu e, levelni masofasi nol bu yerda yer degan ma'noni aytadi eng pastki qism to'rt ming o'sha noldan bu gacha bo'lgan masofa to'rt ming millimetr ya'ni to'rt metr level bir level ikki bu shu nomlari birinchi qavat ikkinchi qavat buni o'zimiz xohlagancha o'zgartirish o'zgartirish imkoniyatiga egamiz ustiga bosamiz yana bitta bosamiz o'shanda o'zgartirish mumkin masalan nolni biz yer deb qo'yishimiz mumkin yer oddiy o'zgartirdim level ikkini endi level bir qilib qo'yaman chunki yerdan keyingi qavat level bir ya'ni birinchi qavat orasi masalan bo'lishi mumkin o'sha fundament bo'lishi mumkin to'rt ming bo'lmaydi aytaylik e to'qqiz yuz qilib qo'yamiz e ya'ni to'qqiz yuz millimetr to'qson santimetr fundament endi bu levelni hozir bir biriga yopishib chalkashliklar hosil bo'lyapti buni ham to'g'irlasa bo'ladi qanday o'sha level chizig'ini ustiga bosamiz bitta z harfiga o'xshagan narsa kelib chiqadi ya'ni bu o'sha joydan sindirish chiziqni o'sha joydan sindirish ustiga bitta bosadigan bo'lsak mana sindi yana ham tepasida orasidagi masofani ko'paytiramiz ancha farq qilsin bir birini desak tepasidagini ham xuddi shunday qilsak u ham sinadi va e, bu joyidan ishlab tepaga tortib qo'ysak e, farq bo'ladi endi yana ikkinchi qavat uchinchi qavat qilmoqchi bo'lsam qanday qilamiz degan savol tug'ilishi mumkin uni bir nechta yo'li bor uni ko'rsatib o'taman ho'p eng asosiy masalan o'zi levelni qo'yadigan joyi bu tepada ribbon panelda arxitektura bo'limida oxirrog'ida level degan buyruq bor o'sha buyruqni ustiga bosamiz mana rasmlarni ham ko'rsatib qo'ygan bosib turib chizib olamiz mana aytaylik orasidagi masofa to'rt ming bo'lsin ya'ni to'rt metr buni e, xohlasak o'zimiz xohlagan joyga chizib turib keyin masofasini qo'yishimiz ham mumkin shu joyni o'zida masofasini belgilab ketish ham mumkin uch ming uch ming ikki yuz e, to'rt ming bu birinchi leveldan biz qilmoqchi bo'lgan levelgacha bo'lgan masofa to'rt ming qo'ydik bu yoqda nimaga to'rt ming to'qqiz yuz degan degan savol tug'iladi tug'ilishi mumkin bu to'rt ming to'qqiz yuz bu birinchi leveldan emas boyagi yerdan eng nolinchi sathdan bo'lgan masofani bu yoqda hisoblab beradi demak bu nolinchi sath bilan level birdagi orasi to'qqiz yuz edi level bir bilan level ikkini orasidagi masofa to'rt ming bo'ldi shu bilan to'rt ming to'qqiz yuz bo'lib turibdi ho'p endi yana ikkinchi uslubi shundan ko'piya olish ko'piya olishni ham o'zini ikkita usuli bor buni belgilaymiz tepada bizda o'sha avtomatik modify ribbonda modify e, bo'limida chiqib keladi uni ichida e, mana bu create similar buyrug'i mavjud o'shani ustiga bossak bundan xuddi shu leveldan ko'piya oladi bunda ham xuddi boyagiday o'zimiz xohlagan masofada qo'yishimiz mumkin yoki xohlagan joyga shunday bosib turib mana qo'yib turib keyin masofani belgilashingiz mumkin o'sha keyin qanday masofa belgilansa ko'rsatib beraman hozir orasi endi buni orasi sakkiz ming bo'ldi to'rt ming to'qqiz sakkiz ming level bir bilan level ikkini orasi to'rt ming edi bu ikkalasini orasi endi to'rt ming emas orasi uch ming yuz bo'ldi buni qanday to'rt ming qilaman desak ustiga bossak mana bu yerda uch ming yuz kelib chiqdi masofasi o'shani ustiga bossak o'zgartirish mumkin chunki yuz bo'lmasin to'rt ming bo'lsin deydigan bo'lsak to'rt ming yozamiz to'rt ming bu ham to'rt ming bo'ldi общий sakkiz ming to'qqiz yuz ya'ni yerdan level uchgacha bo'lgan masofa sakkiz ming to'qqiz yuz ho'p u ketdi endi yana uchinchi usuli bor bu ham kopiyaga o'xshagan narsa faqat uni farqi bor uni hozir ko'rsatib o'taman o'sha ustiga belgilaymiz belgilaganimizda yana o'sha modify buyrug'ida ichida mana bu yerda copy degan belgi bor copyni olamiz va o'sha belgilagan levelimizni ustiga bosib tepaga olib chiqsak bo'ladi mana bunda ham o'zimizga kerak bo'lgan masofagacha olib chiqishimiz mumkin yoki xohlagan joyga qo'yib turib keyin masofani belgilashimiz mumkin mana to'rt mingmi to'rt ming kerak to'rt ming masofa qo'ydim endi farqi nima bu boyagi bilan bundan oldin ko'rsatilgan buyruq bilan ya'ni mana mana bu orqali ko'rsatilgan create similar bilan copyni farqi nimada create similarda e'tibor berib turganimizdan hammasi ko'k rangda kopiya qilganimizda esa qora rang bo'ldi ho'p e, qora rang nima ma'noni anglatadi deganimizda e, biz shu paytgacha qilib kelgan kopiya qilgan kopiya qilgan levellarimiz mana project browser qatorida paydo bo'layotgan edi mana level bir level 2 level 3 hozir duplicatelar o'tgan darsda ko'rsatgan ularni ham o'chirib tashlayman xalaqit bermaslik uchun udalit qanday o'chirish kerakligini agar tushunmaganlar bo'lsa boshqadan qaytaraman ctrl zni bosib orqaga qaytardim ustiga bosiladi o'tgan darsda ham ko'rsatgandim buni delete shunda o'chib ketadi mana level 1 level 2 level 3 mana yer turibdi yer joyi turibdi mana yer deb yozganimiz uchun bu yoqda ham yer degan yozuv turibdi e, saytda ham o'tgan darsda qo'ygandik buni ham o'chirib tashlaymiz bo'ldi yer level 1 level 2 level 3 ya'ni qaysi qavatda planini ishlamoqchi bo'lsak mana shu yerdan bosib ko'rib olishimiz mumkin lekin bizda bu yoqda level to'rt ham bor nimaga bu yoqda ko'rinmayapti degan savol tug'ilishi mumkin xuddi shunday agar qora rang bo'ladigan bo'lsa bu yoqda ko'rinmaydi ya'ni kopiy buyrug'idan foydalanadigan bo'lsak bu yoqda level ko'rinmas ekan endi buni bo'ldi qilib qo'ydik aytaylik biz hozir bitta qilganmiz u o'nta qavatni yoki yigirmata qavatni qilib уже planning qilib bo'lganmiz qanaqa qilib bu yoqda ko'rsatish mumkin degan savol tug'ilishi mumkin buni hozir ko'rsataman bizda mm, view bo'limi bor ribbon panelda viewga o'tsak bu yoqda plan view degan e, buyruq chiqadi o'sha plan viewga bosamiz bizda floor plan reflected sailing plan structure planlar kelib chiqadi o'shanda floor plan ya'ni qavat planiga o'tamiz ko'rib turganingizdek bu yoqda e, pastda faqat level tor degan yozib turibdi ya'ni e, siz sizni o'sha project brauzerda ko'rinmayotgan qavatingiz bu yoqda saqlanib turibdi o'sha project brauzerga buni ham qo'shib qo'yaylikmi ya'ni ko'k rangda bo'lsinmi degan narsa bor okni bossak mana o'sha qavatga o'tdik ya'ni o'sha qavatni tarxidan qaradik va bu yoqda ko'rib turganingizdek level to'rt qo'shildi mana boyagi istga o'tib olamiz mana bu ham ko'k rang kirdi xuddi shunday e, agar qora rangda bo'lib project browser ko'rinmagan bo'lsa demak demak biz view ribbon panelda view bo'limida plan views floor plan orqali mana bu yoqda endi yo'q chunki bu yoqda qora rangli boshqa level yo'q o'shaning uchun bu yoqda ham ko'rsatmayapti shu qora ranglilar mana shu yerda saqlanib qolar ekan o'sha yerdan e, project brauzerga o'tkazib olishingiz mumkin e, demak bugungi darsimiz levellar haqida bo'ldi e, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr